I Oh, well, well. Going. Установить правильно прямо сейчас. чтобы импортировать настройки после установки Google. Нет. сейчас уберу. Это вот... Я тебя! Не, уберем на это пугливо. Yeah. под конец... Bibikan jadi New GameCube, new GameCube